Iepa lagunok eta ongi etorri GETB-ko bosgarren zai honetara bideojokoen telebistara. Zoritxarrez da azte honek berri gutxi ekarri dizkigu bideojokoen munduan. Baina datorren astean, berriz kargaturik etorriko gara, hau ari ez bitartean Madrid Games Weeken egongo garelako. Hau da, zalantzari gabe Espainia mailan dagoen bideoioko evento handiena. Eta horta, han, hainbat aurkezpen egingo dira. Besteak beste, Sonic hiru konferentzia egingo dituela esan du. Ba, bat orokorra hainbat joko berrirekin, bat Uncharted The Nathan Drake Collection buruz, eta hirugarren bat PlayStation VR delakoari buruz. Baina gutz ezagun datorren astekoa datorren asteako, eta has gaitezen. Orain bai, astenetako berriekin. errealitate virtuala oso gertu dago, eta azken egun hauetan, Oculus Rift entxean da izan da konferentzia erraldoi bat antolatzeko. Naiz eta informazio gehiago ez eman, eta horrein dikezak egun ez prezioa ez kaleratze data, bai eh, azaldu dituzte akordio egin dituen ordenagailu e, fabrikatzaile batzuekin. Asus, Dell eta Alienware markekin egin ditu akordio hauek, eta etiketa bat sortu du, Oculus Ready deiturikoa, esango diguna, ba, hori nahikoa indartsua dela, ba, errealitate virtual hau maneiatzeko. Gainera, erakutsi dituzten ordenagailuek e, iztigilu hau edukitzea zain, mila dolarreko prezioa edo bakuagoa izango dutela esan dute. Hau oso interesgarria da, ba, asko errezten duelako, eta ez dela lako hainbeste larritu beharko, ea txartel grafikoak edo memoriak egiten duen, eta zigiloa aldi badu, nahikoa izango da guretzat. Kritikaren arabera, joko bikaina da Journey Indie jokoa eta pasaren aste azkenean kaleratu zen honen edizio berezia PlayStation lauean. Edizio berezionek Journey jokoa bera e, gain, eh, Flower eta Flow egile berdinaren beste da dakarta. Eta hau aukera bikaina da joko hauek ezagutu izateko. Baina aste honetako kaleratzen agusia zalantari gabe FIFA amasei izan da, e, milaka eta milaka pertsona daude momentu honetan honekin, gora eta bera Ultimate Team edo bere betiko partidoekin, Eta aldaketak, ba, bueno, egia esan nahiko gutxi ikusi alizan datik, besteak beste, ba, grafiko bekuntak, eh, joko modu berriren bat, baina oso gutxi 2008ko bertsioaren oso antzekoa da, eta beraz, ez dakigu ea merezi duen bateri bestera salto egitea. Zoizteri dituzte zaizuea. GTB-ko lehen atalean Euskal Enkanterrean grabatu duen hartan, hitz egin genuen Life is Strange indi jokoari buruz. Hau izan da, zalantzari gabea ortengo nire sorpresa hundienetako da, Eta orain, badakigu, bosgarren eta azkena noiz argitaratuko den. Urriaren hogeian helduko da hau gure ordenagailu Playstation eta Xboxetara, eta ez dakigu ea buka ere irekia izango duen bigarren denboraldi bat entzat, ea guztiz itxiko den historioa. Ez dakit, baina ni irrikitan nago hau jorazteko, ez da, e, historia nola bukatzen den jakiteko premia daukat, momentu ondan. Duela gutxi, antxartit zagako protagonistaren ahotxe aktoreak, papaten esan zuen, noti do, The Last of Us bin ladean aritzela ziurrenik ez duen baimenik ere hau esateko, baina bere ala agertu zen noti do, gazalpenak emateko. Eta esan zuen, ba, egia dela, ideia bat ukartzen ari direla, ea, dela estofasen digarren atala nola egin, baina oraindik ez direla lanean ari, ez direla kodetzen ari edo ez egiten ari, antxertit laua bukatu nahi dutelako. Ideia kartu nahi handa ez dakitelako, ea Joel eta Eli protagonista gisa berreskuratu, protagonista berriak hartu, edo besterik gabe, historia nagusiko beste pertsonaia batzuen spin-offa egin. Horrendik ez dakite ez ziur eta hortaz ideia fasean besterik ez daude, baina interesgarria jakitea ziurrenik PlayStation lauera helduko dela The Last of Us B. Eta azkenik, barkamen askatu behar dizuegu, ETV-ko kideok, pasaren astean Konami buruz hitz egitean ahoan dixamarrak izan ginenako. Zurrumurrua zela argitu ba ere, esan genuen ba, baliteke Konami e, eh, triplea e, eh, bideo merkatu guztea eta mugikorretan bakarrik e, lan egitea. Bueno, ba, guztia gezurra dela esateko atera da Konami, eta Metal Gear eta Castlevania gazelako jokoak egiten jarraituko dutela esan dute guztion zorionerako. Eta aste berriekin amaitu dugu dagoeneko, datorren astean gehiago izango ditugu esan bezala Madrid Games Week handitik, eta orain besterik gabe, hasi gure ohiko analiziarekin. azkaitezen aztenetako analiziarekin, Super Meat Boy jokoa analizatuko baituko horrengoan. Analizia hau aztero bezala inditotemek ekarria da. Indi jokoi merezti duten atentzio emateko sorturiko plataforma digital euskaldunak. Super Meat Boyen historioa oso arraroa da. E, Meat Boy ba, pertsonatxo bat da aragiz bakarrik osatua, hau da ez du azalik. Eta hortaz, oinez doan enean, ba, odol jario bat uzten du, ibili den toki Eta Meat Boyek bere ametxetako neska topatu nahi du. Bandits Girl leiturikoa bere osagarria dena, neska hau tiritez osaturik baita. Baina bien arteko maitasun hau zaiesteko, fetu, eh, doktor fitun zaituriko pertsonaia bat dago, eh, ba, baitu duena Super Mario bezala. Eta Super Marioren eren tasun hau ez da plagio, lasai. Erreferentzia bat bezerik ez da. Azken finean, joko honek pila bat erreferentzia ditu ba, retro munduari, hainbat warzone daude, hainbat zortzi estilo desblokatu daitezke, nivel mota ezberdina daude. Joko oso zabala da, pila bat nivel ditu eta pila bat sekretu, hori da, normalen erik egin gustatzen zaidana, eta hortaz oso gomendagarria. Hori bai, joko oso zaila da. Nivel guztiak dira nahiko komplexuak eta hasierako tutoria lantzeko akenduta, izugarri kostatzen da batetik bestera joatea. Hainbat mundu daude eta ni momentotan azken aurrekoan nago, ataskatuta, duela, ba, zer, urte erditik, eta ez dut hortik pasan naizta eta orduak eta orduak saiatu nivel horiek gainditzeko. Jokoaren gauzarik interesgarrienetako bat gainera, bukaerako bos eh, antzekoak dira, eh, nivel oso originalak sortzen direlako hauen inguruan. Normalean, paretetik paretera saltoka ibili behar da, zerrak eskibatzen eta hainbat gaizto eskibatzen, baina nivel hauetan ba, batzuetan lasterketak dira eta beste batzuetan ba, puzle moduko bos batzuk, Benetik handago, joko honetan eta beraz asko gomendatzen dizuet, bai PC-en, bai PlayStation eta bai Xboxen baitago eskuragarri. Gainera ez da joko beretziki merkea, baina askotan egoten da bera eta estimen euro inguru gatik lor daiteke, orduak eta orduak pasako dituzue, botoiak, zanpaten, behatzetako mini ez denatu arte, eta beraz ez dizuet ez ez esan oso gomendagarria jokonen sortzalea Edmund Macmillan da. Bara bezala tipo hori nahiko dago, eta historio oso arraroak egiten ditu, beranduago The Binding of Isaac atera zuen tiponek berak. Hemen digutxira aterako da The Binding of Isaac egen berria, after birth deiturikoa, ea zer norako jokoa bihurtzen duen horrek ere. Eta besterik gabe, hemen bukatzen da aste honetako GTB, e aste honetan bosgarren saioa izan da eta datorren aste zeigarren adekin gara, beti bezala berri eta jokoekin kargaturik. Beraz, esateko besterik gabe, estás pidiendo un barbártela, no?